Akakoroka serikali yetu, akasambaratisha chama yetu, akaharibu mpango ya Big Four, akatupeleka kwa mambo ya rege, na ndio maneno yote ikakwama. Mimi nataka nisimame hapa niwaambie, mimi nataka niwaulize ile maneno kitendawili anasema ati tubadilishe katiba kwanza, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, sijui tupange nini ya viongozi hiyo ndio mnataka ama tungebadilisha uchumi kwanza? Na wauliza nyinyi watu wa Longonot, mnakubaliana kitendawili atubadilishe katiba kwanza? Mnasema tubadilishe uchumi kwanza? Si uchumi kwanza jameni? Mnataka tubadilishe katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Katiba ama uchumi? Hebu nione wala anasema uchumi tubadilishe kwanza na ndio tunasema mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu tunaunda serikali itakayobadilisha uchumi, tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. neguo kana tiguo? Neguo. Tunasema hivi, wacha nirudie, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu Hatuwezi kukubali bwana kitendawili atuangaishe tena na kubadilisha katiba na mambo ya vyeo na mamlaka. Mwaka huu tunatengeneza serikali ambayo itabadilisha uchumi, tuweke pesa kwa mfuko ya mwananchi wa kawaida. Longono, tunaelewana? Tunaelewana jameni? Na ndio mimi nataka niwaambie hiyo safari ya kubadilisha uchumi itaanza na hawa vijana. Tumesema mwaka huu tunaweka bilioni mia moja kupanga ajira ya hawa vijana wetu hawa. Na tunaweka hiyo pesa katika miradi ya housing, agro processing, value addition, manufacturing na miradi ambayo itapanga ajira ya hawa vijana. Kila kijana awe na pesa mfukoni, ajisimamie, asimamie familia yao, na watusaidie kujenga taifa la Kenya. Si ni kweli jameni? Si ni kweli? Jambo la pili, tunasema wera ni wera, kazi ni kazi, na tunasema kazi ya kila mtu lazima iheshimiwe na sisi kama serikali, hata kama biashara yako ni kidogo. Watu wawache kiburi na madharau. Kazi ni kazi, hata kama kazi kidogo ya mwananchi. Sijui kama tunaelewana jameni. Tukiwezesha, tukiwezesha kila mwananchi biashara yake, tuwasaidie na pesa ya serikali wananchi wengi wanaangaishwa na mikopo ya watu wa Fuliza na mikopo ya watu wa Mashailo ambayo inaweka interest kubwa kwa wananchi hawa. Ndio sababu wananchi wengi wamewekwa kwa mambo ya CRB kwa sababu hawawezi kulipa madeni ya Mashailo na watu wa Mafuliza. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli? Mimi nauliza nyinyi, si watu wengi hapa wako kwa CRB? Si siku hizi kila mtu ako na simu mbili mbili, kwa sababu ingine imezama kwa fuliza, ingine iko hapo kando. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tunasema hivi, mwaka huu kwa mapenzi ya Mungu, ili kumwezesha mwananchi wa kawaida aweze kuinua na kupanua biashara yake, tunaweka hazina maalum pesa ya serikali ambayo itapatiwa mwananchi wa kawaida na biashara yake ndogo, shilingi bilioni hamsini pesa ya serikali, ili kila mwananchi apate pesa ya kupanua na kuinua biashara yake. Nyinyi, nyinyi mnanisikia wangwana wa, wa hapa Longonot, sikizeni, mimi nimekuja hapa Nakuru mara nyingi Nimetembea Kenya mzima, nimefanya harambee ya watu wa bodaboda karibu vikundi mia tatu. Nimefanya harambee ya kinamamba vikundi nyingi, mpaka yule mzee wa kitendawili analalamika, anasema oh, huyu huyu deputy president anatoa wapi pesa? Oh, sijui deputy president anatoa wapi pesa? Mimi nataka nimwambie mzee wa kitendawili, wewe huelewi biashara ya watu wadogo ndio unalalamika. Wewe hujawahi kulala njaa, wewe hujawahi kupiga lami mpaka kiatu ikatike ukitafuta kazi. Ni kweli ama si kweli? Ndio anadharau biashara ya watu wa chini. Mimi namwambia mzee wa kitendawili, wacha kulalamika, sijui Ruto ametoa milioni mbili kwa bodaboda, sijui ametoa milioni mbili kwa kina mama. Milioni mbili ni pesa kidogo. Mwaka huu tunaweka bilioni hamsini pesa ya serikali kusaidia biashara ya hawa watu wa chini. Hey. Eh. Ala, si, ke, ke, si Kenya ni yetu sisi zote jameni? Kwani Kenya ni ya wadosi peke yao? Ah, watu wawache mchezo bwana, na kiburi na madharau tutamaliza mwaka huu. Kila mtu ajue ya kwamba tunaishi Kenya ambayo ni ya Wakenya wote, na wakiendelea mwaka huu ndio watajua hawajui, ati watajua, ati watajua, ati watajua. Tunaelewana? Mi nauliza nyinyi, wewe we mtu ya Longonot, wacha mi nikuulize, kama tunaweza kuweka bilioni mia moja kwa kampuni moja ya Kenya Airways iko makosa tukiweka bilioni hamsini kwa biashara hao watu wote. Ah, watu wawache mchezo bwana, watu wawache mchezo. Ama namna gani, ndugu zangu, watu wa Longonot? Tumekubaliana. Jambo la tatu, tunasema tutaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, tusaidie kila mkulima aweze kupata mapato zaidi, tupunguze gharama ya mbegu, tupunguze gharama ya mbolea tuhakikishe kila mkulima anaweza kufika sokoni bila ya mabroka, bila ya makatel kuwasumbua. Kama ni maziwa tuongeze mapato ya, ya maziwa, kama ni kahawa, kama ni mahindi, kama ni chai, ndio tutumie kilimo kuweka pesa kwa mfuko ya mkulima. neguo nathuraiguithania nathuraiguithania tunaelewana tuko pamoja na jambo la mwisho nataka niwaambie, mwaka huu kabla ya Disemba tunataka kila mwananchi wa Kenya awe na bima ya afya ya NHIF, kila Mkenya, kwa sababu watu wengi wanasumbuliwa wakienda hospitalini, bili ya hospitali inapanda, inakuwa elfu mia moja, mia tano, milioni moja, milioni tano. Unauza shamba, unauza ng'ombe, unauza mali yako, unaingia umaskini. Ni kweli ama si kweli? Tunasema mambo ya kuuza mali ya wananchi, kugharamia mambo ya hospitali, tutamaliza. Kila mmoja wetu atakuwa na bima ya afya ya NHIF. Wale wale wanapata pesa mingi kama mimi, tulipe zaidi. Wale wanapata pesa kidogo kama mama mboga, tupunguze gharama yao na wale hawana uwezo kabisa tutawalipia kama serikali ya Kenya. Neguo, tunaelewana? Ndio mimi nawauliza watu wa Longonot, muko tayari tuunde hii serikali pamoja? Muko tayari? Si mnajua hii serikali tulianzisha mimi na Uhuru Kenyatta, si tulijenga reli, si tulijenga barabara, si tuliunganisha stima tukajenga hii TTI. Wakati mzee akitendaweli alikuja, si alikuja akakoroga sisi, kazi ya big four ikakwama, ajira ya vijana ikakwama, mambo ya kilimo ikakwama, mambo ya universal health care imekwama. Sasa kama yeye ndiye alikuja akakwamisha hiyo kazi yote, saa hizi anataka kutuadaa ati yeye apate nafasi. Ile nafasi alipatiwa na Uhuru Kenyatta kufanya kazi na yeye aliharibu kwa kukwamisha ile kazi yote tulikuwa naye, akatuletea mambo ya rege, akatuletea mambo ya kubadilisha katiba, kuongeza vyeo ya viongozi, kuongeza mamlaka ya rais na mambo ingine ambayo hayana maana katika kuongeza maisha ama kuboresha maisha ya wananchi wa kawaida. Neguo, tunaelewana? Tunaelewana? Ndio mimi nauliza nyinyi watu, ndugu zangu, watu wa hapa Longonot, sawa sawa. Si mnajua mimi nashindana, sisi kundi yetu tunashindana na bwana Kitendawili. Mimi nauliza nyinyi, hiyo mashindano ni mashindano ya urembo ama ya kazi? Si ni ya kazi, na kila mtu anapimwa na ile kazi amefanya ama. Sasa niwaulize, si Kitendawili alikuwa prime minister? Si mimi ni deputy president? nikiwa deputy president, si tumejenga reli, si tumejenga barabara kilomita elfu kumi, si tumeunganisha stima watu milioni nane na nusu, si tumejenga TTI mia moja hamsini. Hata hii yenu ya hapa ime, imekamilika. Mi nawauliza huyu mtu akiwa prime minister, kazi yake hapa Nakuru iko wapi? Kuna kazi yote amepanga hapa Nakuru ikatengenezwa? Mumeshawahi kitendawili, amepanga barabara yote imejengwa? Kuna mahali popote amefanya? Sasa huyu ambaye tunaambiwa saa hizi ati yeye ana, amebadilika. Mi nauliza nyinyi, kwani kitendawili ni mtu mgeni kwetu? Si tunamjua? Si huyu mzee tunamjua? Si tuko na historia yake? Si ni ule ameharibu chama yetu? Si ni ule amekoroga serikali yetu? Si ni ule amekwamisha hii big four? si ni ule anakataa mambo ya ucha, matokeo ya uchaguzi, si ni ule mtu ya fujo, si ni ule mtu ya kung'oa reli, si ni ule mtu ya kujiapisha, si ni yule ambaye hana ajenda. Ama sasa sasa niwaulize watu wa Longonot, wale wanatuambia mambo ya huyu mtu ya kitendawili, kwani wametumima akili namna gani? Si huyu mtu tunamjua jameni? Na mimi nauliza nyinyi, kama mtu amekuwa kwa hii maneno miaka ndio hiyo imefika themanini, sasa ndio atajua kupanga vile ya kuendesha maendeleo? Hajapanga hii miaka yote, saa hii miaka imefika themanini ndio ataanza kujua kupanga? Si mi naona kazi moja tu imebaki tumfanyie huyu mzee, ama namna gani? Kazi ngapi imebaki? Moja tu, tumuweke kwa wilbaro express mpaka Bondo, aende apumzike. ama, ama mnasemaje Longolot? Ni hapo, tumekubaliana hapo hebu nione wala wanasema tunakubaliana. Arambe, arambe, arambe! Nikisema UDA mnasema Kenya Kwanza. UDA! UDA! UDA! Nikisema Kenya Kwanza mnasema kazi ni kazi. Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Kenya kwanza. Nikisema kazi ni kazi, mnasema pesa mfukoni. Kazi ni kazi, kazi ni kazi. <laughs> Asanteni sana. Sasa mi nataka niwaulize, si mnajua tumeungana? Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu, jameni? Sasa tumeungana na ndugu yetu Musalia Mudavadi na ndugu yetu Moses Wetangula na ndugu yetu Rigathi Gachagua na ndugu yetu Kithure Kindiki na hawa ndugu zetu wa hapa Nakuru. Munasema tuungane jameni, si Waswahili wanasema umoja ni nguvu. Munataka kusikia sauti ya ma-DVD? Mheshimiwa Musalia Mudavadi, wapi nduru ya Musalia Mudavadi jameni? fanya hivyo. Sema earthquake, earthquake. Asante sana, wekeni mabango chini kidogo. Kuna wale wa makamera wanataka kupiga picha, waone watu wa Longonot, si namna hiyo. Mimi <laughs> nina mambo shangaa. Kwanza, si hapa ni Longonot? Si hapa ndio exchange ya meter gauge na standard gauge? Sasa mheshimiwa Hasla anasema ati hakuna exchange ya standard na mita, ni wilbaro mpaka Bondo. Mambo ya ajabu hapa Longonot. Mimi nina mambo mawili tu. La kwanza, la kwanza, sisi tunazungumza sera za ukulima na Mheshimiwa Deputy President amezungumzia sana, lakini la kushangaza kule kwa bunge, kule kwa bunge, serikali hii huyo anasaidia mkulima. Serikali hii imefuta pesa ambazo wabunge wa Kenya Kwanza walikuwa wameweka ziende kwa fertilizer 5.7 billion ili fertilizer ishuke kutoka kwa bei ya 6000 to 2500 hii serikali imetoa imerudisha inasema hizo pesa ziende kwa security hii ndio mambo tunasema hii serikali sera zao ziko upside down jambo langu la mwisho jambo langu la mwisho mimi nataka tu nisisitize kwamba nimetazama uhuru Nimemtazama na nimeona huyu kiongozi kweli ni mjanja, kwa sababu ukiangalia Kiambu yote, Mount Mlima yote, hata constituency yake, mjumbe wake yuko kwa upande wa Kenya Kwanza. Mjumbe wake yuko wapi? seneta wake yuko wapi? Kiambu yote, mlima yote iko wapi? huyu jamaa ametoa kile wanaita reverse psychology. Eh? Rudia hiyo reverse psychology, yaani Uhuru amepanga kwa njia ya ujanja. Amejua serikali iko kwa Kenya Kwanza, watu wake wote wa mlima wameenda Kenya Kwanza, alafu wale wa Azimio anawapanga watakuwa opposition. Mnaelewa? Kwa hivyo hiyo ni politics ya juu, ametumia reverse psychology, na sisi ndio kwa sababu tumekuja kwa Kenya kwanza, kwa sababu hapa ndio serikali itakuwa. Asanteni sana, serikali ni Kenya kwanza. Acha ngoja ngoja, acha tuongee, acha Profesa Kithure Kindiki aseme dakika moja. Naomba mnisalamia salamu ya Kenya kwanza. Mimi niko na mambo matatu kwa dakika moja. Ya kwanza, nataka niseme sisi tofauti yetu na watu wa Azimio ni mambo ya ideology ya kuinua Kenya, kwa sababu wale wanaamini ya kwamba Kenya inahitaji mabadiliko ya katiba, na sisi tunasema Kenya inahitaji mabadiliko ya uchumi. Kweli si kweli? Wale wanaamini Kenya inahitaji pesa isaidie makampuni kubwa na matajiri. Sisi tunaamini Kenya inahitaji vile kampuni kubwa inasaidiwa, hata kampuni ndogo ndogo, mwananchi wa kawaida wa kawaida afikiwe na pesa ya serikali. Kweli si kweli? So our problem is simple. Our difference with Azimio is simply an ideological difference. They believe in macroeconomics. We believe in microeconomics. We believe in grassroots uh, uh, empowerment. Jambo ya pili niseme hivi, jambo ya pili ni kwamba sisi hatuna shida na Rais Uhuru Kenyatta, shida yetu ni moja. Wewe Uhuru Kenyatta, tumekuunga mkono miaka kumi na bado tunakuunga mkono na tunataka uende ritaya, lakini ile kitu hatutakubali ni wewe kutulazimisha kupigia mzee wa Azimio kura. Si namna hiyo? Ya mwisho, ya mwisho niseme hivi, kuna watu wanafikiria watatumia jeshi, nyumba kumi na hata sijui scout na KWS kulazimisha mwananchi wa Kenya achague kiongozi ambaye hataki. Mtakubali? Mtakubali? mtapikia Kenya kwanza, mtapikia Kenya kwanza. Wacha nione kura ya Kenya kwanza. Asante. Muite kiongozi wa Ford Kenya, Mheshimiwa Moses Wetangula. Longonot oye! yangu itakuwa ni machache sana. Kwanza ni kuwashukuru kwa kutoka kwa wingi kutulake hapa Longonote na nataka mkumbuke kura ya tarehe tisa mwezi wa nane. Mkipiga kura itakuwa kura ya kupunguza bei ya unga, itakuwa kura ya kupunguza bei ya sukari, itakuwa kura ya kupunguza bei ya mafuta, itakuwa kura ya kuteremsha gharama ya maisha, kwa sababu Rais Uhuru Kenyatta ameona gharama ya maisha inapanda inapanda inapanda, lakini yeye anashughulika na kitu kimoja tu, kujaribu kulazimisha Wakenya wapigie Raila Odinga kura, na Wakenya wamekataa, wanasema shetani afanye nini? Afanye nini? Jambo la pili, ndugu zetu wa Longonot, sisi tumesunguka Kenya mzima kama Kenya Kwanza tumekuwa Pwani, tumekuwa Ingo, tumekuwa Mlima Kenya, kila mahali watu wamesema serikali itakuwa na ya Kenya kwanza, tukiongozwa na Chief Hasla William Ruto. Tunataka kuwaomba siku ile nyinyi nyote mumuonyeshe Uhuru Kenyatta ya kwamba lazima aige mfano wa mzee Mwai Kibaki mwenye alimaliza kazi yake akaenda nyumbani polepole pole na heshima yake na mumfundishe Uhuru apate adabu ya kujua ya kwamba Wakenya si wajinga. Yeye aanguke na Raila wake na waende nyumbani wakiwa na aibu kwa uso zao. Jambo la mwisho, jambo la mwisho, vijana wetu, ukiuliza watu wa Azimio kura yenu mtapita namna gani, wanakuambia deep state itatuibia. Tunataka kuambia hapa Longonot Nyinyi vijana, you are our first and last line of defense. Mkipiga kura lazima mbaki hapo kulinda kura, muhakikishe ya kwamba hakuna wizi wa kura wowote. Raila aende nyumbani, Uhuru aende nyumbani, na sisi tulete mabadiliko ya maana katika nchi yetu, ili kila Mkenya ajivunie kuwa Mkenya. Tunataka hata Mama Pima hapa Longonot aweze kufundisha na kupeleka mtoto yake shule mpaka university. Hiyo ndiyo Kenya tunataka. Hapana Kenya matajiri Nairobi na maskini wanaumia hapa chini. That is what we want to change and it's going to be change that will affect everybody kutoka Pwani mpaka Turkana, kutoka Malaba mpaka Lamu. Lazima tubadilishe nchi yetu, na hapa Longonot mtakuwa ndani ndani ndani, sawa sawa. Mheshimiwa, niko hapa na Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Andu a Longonot muriaga muriaga ringi Longonot ni inyui mukaumira uguo ni kwenda njamba ino mani ndamurutira ngubia andu a Longonot atiriri andu aitu njamba ni ino mutuire mumietereire ni mwakena kumiona ni eno ni mwarora wega biu niyo angatiyo angatio nĩ aigana marauga nĩyo atĩrĩrĩ andũ aitũ wega ũrĩ warĩhwo na ũru wega hagwo na kĩ njamba ĩno nĩ kire wega nĩ yatũnyitĩrĩire tũhũrĩtwo nĩ kĩmũndũ kĩu ikirugama na uhuru ta njamba inyuĩ atimia tondũ mũrĩ atha nyingiri mama mũndũ nwagũkĩrie ngarĩ gũkomeire woe ngarĩ ĩyo mũkomerie ũguo mareka njamba ĩno nĩ kĩhoto nĩ mũkũrũgama na njamba ĩno nĩ mũkũrũgama nayo nĩ andũ aigana marauga nĩ na william samuel ruto ya mwisho tunaomba rais wetu na serikali yetu, tafadhali rais, hao vijana yetu ya bodaboda wachana na hao, watafute riziki. Tungetaka polisi wakatafuta wezi wa mifugo wachana na vijana ya bodaboda. Pia tungetaka wale watu wanauza scrap metal wawachiwe nafasi watafute riziki. Na tunasema tunaambiwa ati Raila akichukua ataendelea na ile kazi Uhuru amefanya. Hii serikali bei ya kila kitu imepanda, kweli ama uongo? Sasa si Raila akiendelea, vitu itaenda juu ama itaenda chini? Itaenda juu ama itaenda chini? Kwani sisi ni wajinga kiasi gani? Tuchague mtu atapandisha vitu na tuko na nafasi ya kumfukuza na kuleta huyu hasara. Harambe UDA! Asante. Aya niko na muungwana anaitwa Kemani Ishung'wa. andå aga ngoro ti må rä ega no mwä yå mä rä irie ona cukari wongererwo atä uhuru arongereire nginya cumbä thogora cumbä å rä wongererwo ona hingo ya må thångå cumbä ndå rä wongererwo rä uhuru nä arawongereire mena kä må ndå kä gä ake rä u marauga atä rä rä atä kä må ndå kä u rä atä å huru na mbia nao mena mbia atä megåka kå gå ra kura cianyu na mbia nä må kwendia kura nä må kwendia mbia nä må kå rä a cioka må kå rä atä a tautau tau tau tå tau uhuru nä arä oka kå mwä ra thengio nä kå må ikä ria kura gå kå må rä atä rä u nä we gå ka kå mwä ra må thuri akä må ndå kä u kä ang'eng'enge nä mågwä kä ra ndio maana tumewaambia rais wetu ni kweli kura yake ni moja si kweli lakini tafadhali rais uhuru kenyatta heshimu wa kenya na hasa watu wa hapa kwetu tuko na akili tuko na ujuzi ya kujichagulia kiongozi tunayomtaka kweli si kweli la mwisho Najua jana wametoa pesa na mangunia, na nataka niwaambie nyinyi wenye mko kwa serikali, ile pesa mlitoa kwa benki ya Equity Bank jana pale community, kwa account ya confidential ya serikali, mkabeba na mangunia, ati mununue wanasiasa. Mjue mnaweza kununua wanasiasa, lakini wa kenya wameamua hawatauza haki yao kuiuza pesa, na wale watu wako kwa serikali wajue, wewe ukitumiwa kutoa pesa ya serikali hati ya kupanga siasa, kesho ikifika, wewe utajibu mambo ya pesa ya umma kama mtu binafsi. Kwa hivyo wale wako kwa ofisi ya rais wajue, you will account for every cent yenye mnatoa kwa akaunti za serikali leo ati ya kufanya siasa nimuretekera mutikugorwa na mbia kimundu nimukuga tugitware bondo tukaigirira reri-ini kana hurumbaru ke ki atikaigiriro ki hurumbaru tugitindike kigaragare nginya kuria karia gakiria you aya tuko na mama wetu jane kihara hapa mjumbe wa hapa mjambo, Longonota munimeni mnimeniheshimu kujitokeza vile mmetokea. Sisi mnajua tuko Rift Valley, mpaka yetu ni pale kanisa ile ya Moitaliani. Tunaweza kuachilia kijana yetu, tunaweza kumwachilia. Sisi tuna deni ya uhuru, hatuna deni ya uhuru hata kamwe. Tulimchagua mara yake mbili na tukamwongezea mara yake ya tatu. Na wauliza hivi watu wa Longonot, maminiashejagio nimwogoshejia nie nindimurutire wira no muingate mundu ni undu wa kumurutira wira nie guku gutire handu itakinyite gutire cukuru itakite ngauga muheo mae githĩ tiguo nĩ mwanake ũyũ nitokomo nyiterera your excellency hapa tuko na shida wale watu mashamba yao ilichukulia na hii reli hawajalipwa na hii serikali wanahangaishwa wanahangaishwa hawajalipwa hiyo fedha yao ya mashamba yao tunaomba ama tunauliza serikali ya uhuru kenyatta iwalipe ikishindwa yako ikiingia utulipe Asante, asante, asante. Kura ni za Ruto. Asante ni sana Longonot. I'm so proud of him. Mudhama ambaye ni chairman hapo Mudhama. Meanwhile tuko hapa na ndugu yetu Mheshimiwa Jagwa. Haya, tusalimiane kwa hewa Logonot. Mimi sina mengi ya kusema, ile kitu nitawaomba sisi Nairobi tunasema rais wetu wa tano ni Rais William Samoe Ruto. Hapa Longonot munasema hivyo, munasema hivyo. Mi nataka niombe vijana, kwa sababu ile shida tuko nao ni, ni unemployment ya vijana na rais wetu mmesikia ni mtu anashika network. Munaweza linganisha rais wetu na ile upande ingine? Vijana mtamshikilia ili tumalize umaskini na wale hawana kazi. Ngithii kurekereria ngumuria atiriri 2013 tuokirire niguo tutware kimundu giki Bondo. Thitiguo tugiukira ringi 2017 tugiukira niguo tumuinukie biu tumuriganirwo. Thitiguo ria keri tugiukira ringi thitiguo thaa ici ni murona ni muthuri mukuru muno ni mugokira tumuinukie thio na ndakanacooke ringi ni mukokira niguo tumuinukie thio niaigana nyonie na guoko uria marokira tumuinukie asanteni sana god bless you asante ah, wananchi wa longonot mjambo mimi sina mengi ya kusema wacha niwarudishie asante sana kwa kufika kwa uwingi kukaribisha our deputy president who is going to be our president na wageni wake wote ni wangapi wanasema Rais wetu wa tano ni Deputy President Honorable Ruta. Ni wangapi? Ni wangapi watachagua Mama Chelule awe Women Rep ya Nakuru? Ni wangapi? Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, Mheshimiwa Mudhama, songa tafadhali. Sasa Haya, murekandwa itu ni aitu mwaseo mweazi wengi aya, arambe arambe, UDA UDA, kazi ni kazi, kazi ni kazi. Mimi nataka niseme maneno matatu tu, sitaongea mengi. Chama cha UDA ndicho chama ambacho kinapendwa na Wakenya wote katika taifa letu na hiki chama ndicho kitapeleka huyu mzee kitendawili nyumbani, kwa sababu kila mtu ana jina yake, na jina ya kitendawili ni kitendawili mfurukaji, mtu wa fujo. Juzi alitukana Mungu, juzi alitukana Mungu akasema eti mvua ikinyesha ni Mungu anakojoa. Huyo ni mtu wa kupeleka Ikulu, huyo ni mtu wa kupatia uongozi. Tena juzi juzi akasema ati tukisema tuna umaskini ana tunabweka bweka. Sisi tunabweka kweli? Tunabweka kweli? Jambo la mwisho, Raila, tunakujua mtu wa vurugu. Uling'oa reli Nairobi, ukakataa matokeo ya Kibaki, ukakataa ya Uhuru tena ukakataa ya uhuru, na safari hii hata ubandilishe msitu kama nyati nyani, sisi tunakujua wewe ni kitenda wili na mtu wa furugu, na hatutakubali kukwambia ati unastahili kuongoza Kenya. Wangapi watapigia UDA na Ruto kura? Asanteni, arambe. Kabila Kalanja. Andå arongono ti må rä ega andå må rä ega nataka kukaribisha deputy president wageni wake hapa Longonot, hapa ndio kwetu. Mama yangu ako tu hapa juu kama 3 kilometers from Karibuni sana, na mkiwa na wakati mnaendaenda, mfitie hapa mkure mukimo. Sasa mimi kuna kitu moja najua na naelewa, biashara zetu ndogo na kubwa zitakuwa mikononi mzuri tukichagua Hasara. Hasara ndiye anaelewa maneno ya biashara ya mtu wa chini na mtu wa juu. Kwa hivyo tuchague Hasara ili biashara zetu ziwe nini, sawa sawa. Kutoka hapo mlichague, mnajua natafuta kiti ya Senate, niende nimkawakilishe kule bunge, nilete ile pesa mingi hapa katika kaunti yetu ya Nakuru, nichunge mali yenyu nikipatia gavana, ili mali yenyu itumike vile inatakikana hapa Nakuru. Mtanichagua? Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante. Tuko hapa na viongozi wengine, Bwana Rokandati oye! Oye! Ruta oye! Oye! Asante Your Excellency, karibu hapa Rogonot, tunafurahi. Wewe ulisaidiana na Uhuru Kenyatta kabla ya hii eh, hii kitendawili ya kuje ukatujengea technical college. Tunashukuru Longonot tuko na technical institute, tunakuomba urudi hapa ukikuwa president, utufungulie juu hiyo mradi imezabaratika Ingine, your excellency, wananchi wa Longonot wanasuburiwa na wanyama na tuko na jaa kubwa sana hapa. Nyati wanatoka kwa hii msitu wamekuja hapa, hawa wananchi wako na jaa. Kwa hivyo tugeomba kama kuna msaada wa chakula hawa wananchi wakubukwe. Longonot oye! Ruto oye!